Joven jeringa boss, error lord, lo peor, 404 mob. True, en el barrio tiroteando en silencio Por la gente que jodió haciendo de mí un hito Historia viva por la calle siendo parte de otra Arrastro cachos de otra, yo soy vosotros idiotas El mojajo se lo chana con su primo y la priva Se lo goza su papá si se complica se naja El mojajo con la puta y la botella se flipa Si solo está para la botella la puta se pica joven gandul En el gumeno escritor, lo peor Gatem soy yo, che Soy escorbuto playboy, no julapa de bulto Está bebiendo metadona, a quien le paso el canuto Vendí mi alma por bitcoin a un usuario de la deep web en la calle la llené de bullshit El moscajo se lo chana con su primo y la priva Se lo goza su papá, si se complica se naja El moscajo con la puta y la botella se flipa Si solo está pa' la botella la puta se pica 404 Bob.